Jehova, ili serikali ya kipeto ya kipeto ya kipeto ulichokaa utingo niko popo na kesha yako sipo kwenye lindo ujuzi sio kufika na picha sivindi bila tunga usije kufa ah ben long ben long wana eh. ben ben ben wana eh. akiza tongi tutakupa yeah

Sile, ya Yani Sile. mà kangi we ngongangu wewe pambona papo mamwe hehe una mona mkana ngongangu wewe watu unoko mkaa Mzodax. Nilikuwa utakuja kumkeza Mzodax sio Asanteni sana kwa kuja kutucheki. Ndio kwanza bado tunaanza. Tunaomba mwe vumilivu tu. Mambo mengi mazuri yanajia jia yalifanya ufanyalo mama ndiye namba moja. Kampeo tunasema mama anatoa hoja, ukipenda longolongo longo, mama anakwambia ngoja. Ama kweli mama ndiye nguzo namba moja toka mdogo hadi hapa nilipo, cha kufanya mama apate maelewa, chora cha kufanya mama zike nacho, ila huu mama kwa ajili ya mama ndiye anatoa mwongozo wa maisha toka mdogo mahali kanibeba kanilisha, mama kanilisha, hama kweli mama ni shujaa wa maisha. Inakuwaje mama? Goma kabisa. Okay. Naomba Mungu anipushe vishawishi, nikipata pesa nifungue akaunti, sio kuvua chupi chapa. Oh yeah. Chapa. Ni mzuri komboni, unapendeza unavyovaa, natamani niwe nao kila saa juu. Kichwa kapinda hatari iye, kichwa kutwa ni kamali iye, maza ake alipenda asome, lakini kichwa kaja ili kama ta kichwa, kitimba ba ajali hada walembo ni ya mzee wa sifa, kaanza kumbua kajita dry na sio mzee wa mix. Sema woye, woye, tuendelee tusiendelee, tuendelee tusiendelee, mmepoa, <laughs> Anaita shamizana Sijali ndugu, rafiki wala jamaa, nalipata gani kitani kama sanaa. Lakini tulinyuti maficha kufika mbali, kama napotwa kutumona afadhali, kipindi yuko kitani hali ni shwari

washafika, nasema pusha, shtuka, wanakumshtuke Asante sana DJ. Elimu wanangu wasimamie no madogo ya Mungu mengi kesha tuibui silazimishi siku na iwe mpenzi, ila cha ajabu umenifanya siwezi. Vingi nilipanda kwa ajili yako, umevisambaratisha kwa mikono yako, hivyo nitabaki kuangalia kwa macho, umeniwekea kiulizo. Nilifanya kwako yatabaki ukumbusho yale maneno uloniusia kweli yatabaki historia na nyumbani kutambulisha dhana za nini sasa mimi mwanadamu kama nilikosea ngenieleza mama bila kunisifu ni akijimwa. Yes. Nilikuthamini nikakuahidi ukani